Batia. Eu sou rio de alegria, vem fazer da vida um carnaval. Veja só, lá no alto estrela guia, ilumina o horizonte de amarelo e lilás. Vem bater na vida.